obwohl der Sturm der Zeit uns angreift und an uns am Segel reißt. Wenn wir fallen, stehen wir auf, denn das Licht gibt niemals auf. Nach dem Regen scheint die Sonne umso mehr und darum sehen der Friede hat sie eins gemacht. Unsere Herzen sind vereint, denn der Friede hat sie eins gemacht. Und darum bleiben wir wie ein Leuchtturm auf dem Feld. Die Welt sieht unser Licht und wird durch uns neu erhellt. Neu erhellt. Und darum sind Die Welt sieht